Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я, Бог Наталья. Сегодня предлагаю небольшую тренировку, состоящую в основном из планок. Вы сможете ее использовать при выполнении любого другого занятия в конце как дополнение. Итак, начинаем! Thank you. girls wind up on just smoking and got Thank you. We can run away Thank you. сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!